हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और एक्सेस में फॉरेन की और प्राइमरी की की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं तो आइए दोनों को एक साथ हम देखते हैं दोनों को एक साथ देखेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन जो भी बनी हुई है वो क्लियर हो जाएगी ठीक है इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जो कि प्राइमरी की को लेकर के थी तो प्राइमरी की जैसे मैंने बताया था यूनिक ही होती है कभी भी होगी तो प्राइमरी की यूनिक होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गए हम और यहाँ से हमें जाना है डिजाइन व्यू में तो डिजाइन व्यू में जाकर के हम डिजाइन करेंगे तो ये हमारी प्राइमरी की है यहाँ पर आपको की सी दिख रही होगी और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पर प्राइमरी की हम बना लेते हैं तो इसको मैं रोल नंबर कर देता हूँ रोल अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर ये डेटा टाइप तमाम आपको मिल जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग डेटा टाइप आपको दिए हुए हैं और ये 2021 या 2016 या 16 से ऊपर जो भी है या 16 भी उसमें एक कैलकुलेटेड आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कैलकुलेटेड का एक अलग फायदा है आप सीधा सीधा टेबल में ही कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ कैसे होगा ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ पहले हम देखते हैं ये हो गया प्राइमरी की अब फॉरन की का क्या मतलब है तो ये देखिए ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट्स तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये एक टेबल में एक से अधिक बार आ सकता है कहने का ये मतलब है कि जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो रिपीट हो सकता है तो जो भी रेपिटेटिव आपका कंटेंट होगा वो सारा ही कुछ किस में आ जाएगा फॉरेन की में आ जाएगा ठीक है तो ये जो फील्ड है ये फॉरेन की है और इसी तरीके से आप सब्जेक्ट के नाम आएंगे तो जो भी सब्जेक्ट के नाम है वो यहाँ पे आप डालते जाइए कंप्यूटर हो गया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया जो भी आपका है मैथ्स है तो एक मार्कशीट प्रॉपरली आप डिजाइन कर पाएंगे अब ये देखिए ये हो गया science S C I E N C E science हो गया ठीक है और फिर यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं इंग्लिश तो ये इंग्लिश हो गया फिर यहाँ पर एस एस टी कर देते हैं एस एस टी तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी पॉइंट मत लगाइएगा आप नहीं तो दिक्कत करेगा ये तो यहाँ पर अब आपको सबको क्या करना है नंबर बना लेना है नंबर पे ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसको नंबर जरूर बना लीजिएगा तो ये नंबर हो जाएगा यहां पर भी इसे नंबर हम बना लेंगे तो ये हो गया और ये एट लास्ट इसको भी अब यहाँ पे हमको टोटल करना है तो देखिए कैसे इसी में आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको फील्ड लेना है कौन सा यहाँ पर फील्ड लेना है कैलकुलेटेड तो ये कैलकुलेटेड फील्ड लीजिए और देखिए इसमें आसानी के साथ आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है ठीक है कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए बहुत आसान है सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और जो सब्जेक्ट आपने दिए हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते जाइए यही चीज ओपन ऑफिस में अलग होगी ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होगा वहां पर ये चीजें अलग होंगी ठीक है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे आप मैथ्स जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है ये चीज ध्यान देनी है ठीक है तो इसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है ये कंप्यूटर जो सब्जेक्ट लिया गया है ये भी एज अ फॉरेन की ही वर्क कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहाँ पे मैथ्स तक आ गए हम कंप्यूटर के बाद फिर यहाँ पर अब लास्ट अगला है science S C I E N C E science हो गया फिर अगले सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे इंग्लिश तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से E N G L I S H English फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे फिर यहाँ अगला सब्जेक्ट एस एस टी तो ये हो गया एस एस टी इसको बंद किया और यहाँ पर ये देखिए one two three four five five subject हो गए ये यहाँ से बंद करके आप चाहे तो कैलकुलेट कैलकुलेशन का काम ओवर हो गया ठीक है यहाँ पर चाहे तो आप अन्य चीजों को भी कर सकते हैं जैसे एवरेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है एवरेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी है इसमें आपको कोई कैलकुलेटेड डेटा टाइप के अंदर एवरेज नाम का फॉर्मूला मिलेगा नहीं तो आपको खुद से ये बनाना पड़ेगा अब जैसे ये फंक्शंस के अंदर आप जाते हैं तो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर क्या आपको एवरेज कहीं दिखाई दे रहा है इसमें देखिए इसमें मैथ्स में जाइए यहाँ पर कहीं आपको एवरेज नहीं दिखाई देगा ये देखिए इसमें कहीं एवरेज दिखाई दे रहा है नहीं ठीक है इसी तरीके से फाइनेंशियल के अंदर भी आपको एवरेज नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे एवरेज नाम का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या होगा एवरेज के लिए एवरेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिंपली बस टोटल को उठाना है यहाँ पे T O T L total को ले लिया कितने हमारे सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा तो ये देखिए one two three four five कुल मिला के फाइव सब्जेक्ट है फाइव से इसको डिवाइड कर दीजिए एवरेज आ जाएगा तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं बस क्लिक कर दीजिएगा ये आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा ठीक है ये आपका रिजल्ट टेबल में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी आसान है इजी है आसानी से आप कर भी लेंगे और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं चलिए यहाँ पे नाम डालते हैं जैसे राम डाला हमने तो यहाँ पे राम का रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया ये ऑटो नंबर हमने लिया हुआ था इसमें जिसके कारण ये हुआ अब राम का जो मार्क्स है कंप्यूटर में वो डाल दीजिए मैथ्स में डाल दीजिए साइंस में डाल दीजिए जो भी आया हो इनका वो आप डालते जाइए और फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा एवरेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा तो इस तरीके से आप दूसरा नाम डाल सकते हैं जैसे दूसरे बच्चे का नाम है महेश तो यहाँ पे इस तरीके से ये मार्क्स मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे जैसे मार्क्स डालते जाएंगे ना यहाँ पे सारा चीज कैलकुलेट होता जाएगा देखिए यहाँ पे अगला नाम दे देता हूँ यशवी ये दे दिया और यहां पे अब मार्क्स इनके ये हो गया इस तरीके से मार्क्स आप एंटर करवा सकते हो ठीक है ये हो गया आसानी के साथ हो जाएगा ये इसको सेव कर लीजिए और सेव करके क्या करना है आपको अब यहां से आपको फॉर्म क्रिएट करना होगा फॉर्म फॉर्म क्रिएट करना तो फॉर्म के लिए कहा जाए क्रिएट पे जाएंगे और यहां से आप फॉर्म बना सकते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये टेबल वन जो बनी हुई है ये सपोज कीजिए कि हाफ ईयरली की है या इस तरह से कुछ आप चाहते हैं करना कि ये मान लीजिए पहली टेबल हो गई हाफ ईयरली वाली या फिर यूनिट टेस्ट वन वाली हो गई दूसरी टेबल बनाना चाहते हैं दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है तो देखिए यहाँ से टेबल पे चले जाइए और यहाँ से व्यू पे आ जाइए वापस से डिजाइन व्यू पे ये दूसरा टेबल हो गया यानी दूसरे जो दूसरा जो टेस्ट होगा उसका यहाँ पर है ठीक है डिटेल तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पर बस आपको एक चीज चेंज करना है प्राइमरी की के तौर पर वहां पर हम लोग रोल नंबर को देख रहे थे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी कर देते हैं और यहाँ पे डेटा टाइप थोड़ा बदल देते हैं शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं ठीक है बाकी रोल नंबर तो हमारा वही रहेगा और रोल अंडरस्कोर नंबर करके जो हमने लिखा था जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है देखिए टेबल वन के अंदर रोल नंबर हमने कैसे लिखा है और इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर लिया था तो ऑटो नंबर भी एक तरह का नंबर ही होता है तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं नंबर डेटा टाइप ठीक है तो डिजाइन व्यू भी आ गए रोल नंबर कर दिया और यहां पर क्या करना है आपको सिंपल वे में वही नंबर डेटा टाइप ले लेना है ये ले लिया अब यहां पर क्या करना है अब जैसे मान लीजिए अब यहां पे फिर से एग्जाम हुआ होगा तो जब फिर से एग्जाम हुआ होगा तो यहां पे कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे हां मैथ्स के मार्क्स आएंगे इंग्लिश के मार्क्स आएंगे ठीक है एसएसटी और साइंस के भी मार्क्स आएंगे तो जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनको यहां पे आप स्टोर करा सकते हैं इजीली ठीक है तो ये हो गया साइंस और ला, एट लास्ट क्या आएगा एट लास्ट यहाँ पे टोटल आएगा और फिर एवरेज इसके आगे भी आप कर सकते हैं ये तो सिर्फ एक तरीका है दिखाने का कि ये कैसे आप करेंगे एक साथ कैसे देख पाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ मैं दो ही की बात करूंगा आ, बाकी की बात हम बाद में करेंगे लेकिन तब तक के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ तक बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ये देखिए यहाँ से सबको नंबर बना लीजिएगा नंबर जरूर बना लीजिएगा शॉर्ट टेक्स्ट पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो ये नंबर जरूर रखिएगा और यहाँ पे ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है इसको बनाइएगा कैलकुलेटेड ये हमेशा कैलकुलेटेड ही रहता है ठीक है और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे कैलकुलेट करना तरीका वही है आ, सबसे पहले कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर लिख लीजिए बंद कीजिए स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट का बड़ा महत्व है तो और उसके बाद मैथ्स है तो ये मैथ्स कर दिया फिर क्या है मैथ्स के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एसएसटी है तो एसएसटी कर दिया हमने फिर प्लस कीजिए एसएसटी के बाद साइंस है तो यहाँ पे साइंस कर दीजिए तो ये साइंस भी हो गया फिर प्लस कीजिए और साइंस के बाद तो अब कुछ है ही नहीं चार ही सब्जेक्ट हमने लिया ही है वन टू थ्री फोर तो one two three four five five है तो एक सब्जेक्ट छूट रहा है वन टू थ्री फोर ये इंग्लिश छूट रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश भी कर देते हैं तो यहाँ प्लस करके E N G L I S H English ये हो गया ये ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ जाएगा तो कैपिटल स्मॉल में गलती मत कीजिएगा बस बाकी सब ठीक है ये हो गया और यहाँ से ओके कर दीजिए बाकी यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं आप एवरेज को भी कैलकुलेट हमें करना होगा तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से क्या करना है आपको टोटल को लेना है और अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं फाइव तो फाइव से डिवाइड कर देना है बस हो गया ये एवरेज भी आपका आ जाएगा आता रहेगा ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी अच्छा ये जो है यूनिक होगी ऐसा नहीं है कि ये मैच करेगी या सेम हो जाएगी किसी आ, एक बच्चे का रोल नंबर दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा ये ध्यान दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग रहेगा ये भी ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पे वापस आए यहाँ पे दो करेंगे यहाँ पे जो भी इनके मार्क्स रहे हो वो दे करके फिर आगे बढ़ेंगे ये हो गया तो इस तरीके से देख सकते हैं हम रोल नंबर के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे दिया इसे प्राइमरी की बना दिया है अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करानी है ये कैसे संभव होगा रिलेशनशिप क्रिएट कराना तो पहले दोनों टेबल्स को ऑफ कर देते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से जाएंगे डेटाबेस टूल्स पर और यहाँ आपको मिलता है रिलेशनशिप तो बस क्लिक कर दीजिएगा आप देखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप ऐड टेबल का एक ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आपको टेबल ऐड करानी है तो पहले हम पहला वाला टेबल लेंगे देन दूसरा वाला टेबल लेंगे दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे कैसे क्रिएट होगा ये रिलेशनशिप आइए देखते हैं सबसे पहले तो क्या करना है आपको जो दूसरा वाला टेबल है ना और ये जो पहला वाला टेबल है तो रोल नंबर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करानी है तो ये जो रोल नंबर है ना इसको उठाइए और इसके साथ ले जाके रख दीजिए और यहाँ से इन तीनों पर टिक कर दीजिएगा ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बन रही है और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी फायदा इसका बहुत ज्यादा है फायदा क्या है आइए आपको दिखाता हूं यहां पे क्लिक किया ना ये पहली वाली टेबल है यहां पर जाएंगे ना तो आपको इनके जो दूसरा एग्जाम हुआ होगा यूनिट टेस्ट टू होगा या यूनिट टेस्ट वन होगा इन दोनों की रिपोर्ट एक साथ दिखेगी आपको और पूरी डिटेल दिख जाएगी ये फायदा है आपको ठीक है ना अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं फॉर्म बना सकते हैं तो फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद फॉर्म बना सकते हैं मोर फॉर्म पे जा सकते हैं चलिए फिलहाल हम सीधा फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक टेम्पोरली फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा चीजें जो है हाइड होती हुई नजर आ रही है तो इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है ठीक है इसी तरीके से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर लेंगे तो क्रिएट पे जाके यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करेंगे ये रिपोर्ट आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी मैं आपको पूरा रिपोर्ट दिखाता हूँ ये देखिए ये एवरेज तक पूरा आपको दिखा रहा है ठीक है आप चाहते हैं एक एक करके आए तो एक एक करके भी आ जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई ये मार्कशीट वाली तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डिमांड हो तो जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग